Thank you. можешь поставить пустую комнату в самим собой центре. Это ведь мысли честно. Ты можешь поставить пустую комнату в самим собой центре. А я не знаю. Если еще есть достаточно места в коридоре, чтобы продолжить. отклонение нормы. Ничего без который он может заполнить только он. Не знаю, что потом должен сделать. Ничего. Ничего. Потому что снова Иерусалим идет бой. Хочу так, чтобы тебя никто не проиграл.